Thank mm-hmm. you.

好想好想和你在一起，和你一起数天上的星星。I don't wanna see you anymore. 嗯。 卡哇伊，伊的玩，是嘎青年青年这些，嘛来哟，嗯。 <laughs> 哎呦我的妈！ Thank you.